我是泡沫，今天又是换声音的一天。看到右上角这个绿点没？它还是千一，很感谢他的帮助，自行观看。